lo Que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Me fui para Boston, terminé en New York No sé qué pasó, disfruten el show Me piden filo negro de Detroit Patrocinado por Seven Org Tengo mi jean, ninguno se vendió Hablan de mí y focos, Acostumbrado a las fotos, ey A ustedes yo no los noto, ey Contra mi GC son pocos, A todos los dejo rotos Así que run, run, run Baby voy en mi prime Contigo ando high Tengo tu perra vestida de Sailor Moon Hizo un pacto, bebió mi blue Lleva un tiempo buscando luz Andan faltos de tanto groove Me fumo uno, voy en mi mood Después de todo yo soy la luz Quieran joderme si no yo los hundo Voy con mi blues, compro pa'l rush Causa delete, causa bull Soy Jordan Lebron o la mamba No me comparo fantasma A mí no me cortan la racha Acá gana el que se mancha Soy Jordan Lebron o la mamba No me compara fantasma A mí no me cortan la racha Acá gana el que se man ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Me fui para Boston, terminé en New York Ey, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Me fui para Boston, terminé en New York ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Me fui para Boston, terminé en New York No sé qué pasó, disfruten el show Me piden filo negro de Detroit Patrocinado por Cementín